tes tes <clears throat> cek satu tes tes tes cek satu dua tiga halo kembali lagi bersama Romoto Vlog oke sekarang baru bikin konten lagi setelah sibuk dengan urusan kuliah sehat jadi baru bisa bikin konten lagi di video kali ini Bismillah jadi jadi di video kali ini Aing mau bikin video top speed lagi apa ngetes top speed WR 155 kameranya agak ke bawah ya terlalu ke bawah kameranya soalnya posisi helmnya yang ke bawah sih posisi dagu depannya jadi mau bikin video ngetes top speed WR 155 yang part 2 soalnya yang part 1 kemarin kan yang sebelumnya itu apa nggak ada nggak kelihatan di apa nggak kelihatan layar speedometernya jadi sekarang mau bikin part 2 nya jadi Aing tampilin layar speedometernya sekarang tapi Aing mau ke ATM dulu soalnya mau sekalian nyari makan sih lapar bangun bangun jam segini tiba-tiba lapar jadi sekarang ini tuh jam 5 apa jam 4 jam 5 kalau nggak salah aing lapar bangun tidur tadi baru bangun tidur terus lapar ya udah sekalian keluar bikin video ya pokoknya apa aja lah yang bisa jadi konten jadi ini aing sekalian cari makan sekalian mau nyobain top speednya dapat berapa sih kenapa jam segini karena ya jam segini kan jalanan enak kosong sepi kalau pagi siang kan rame soalnya jadi di video sebelumnya kan top speednya itu bisa dapet 121 itu juga masih naik 125 masih naik itu posisinya masih di gigi 5 belum ke gigi 6 jadi emang panjang sih panjang sekali dari 5 ke 6 itu jadi speknya ini motor aing mah standar ECU standar gear juga masih gear standar ban juga masih bawaan ban standar 1821 pokoknya masih full standar lah kalau untuk kayak pengapian ecu mesin mesin apalagi masih full standar belum dioprek-oprek sama sekali gear belakang juga masih gear standar gear bawaan jadi ya kita ngetesnya itu ngetes full standar kondisi full standar dari pabrik bawaan pabrik dengan gear belakang yang ukuran standar terus ban juga ban standar 1821 ecu juga ecu standar bisa tembus berapa sih kalau full standar kayak gini mungkin ada yang penasaran WR full standar tuh bisa dapat berapa sih top speednya nggak bisa ya di sini mah soalnya kan jalannya nurun nanti nyari jalan yang rata nah kalau di sini kan jalannya nurun Aing rencananya mau bikin video review part 2 nya review modifikasi yang part 2 tapi masih nyari tempat yang bagus sih soalnya Aing nggak tahu tempat kayak biasa bikin-bikin video kayak gitu soalnya pada ditutup semua jadi yang masih nyari-nyari tempatnya dulu jadi dia ditunggu aja yang video review part 2 nya sini ya di sini jalannya lumayan panjang sih di jembatan atas ini dari gigi satu ya jadi ya mungkin segitu aja videonya yang penting mah udah nggak pada penasaran ya soal top speed WR155 ini top speed dalam kondisi full standarnya bisa tembus di atas 120 gak tahu kalau di borap ya udah sekian dulu videonya Aing mau makan soalnya See you next video.